طبعا يعني العيال راح نشوف في كنز على جنب آه ما ادري ليش الفيديو او الكاميرا ركض فوق آه لا لا لا لا اشوى <coughs> ام عاد نيت Nate? Oh, easy, kid. Stay away. Stay away. What's wrong with him? They drugged him. Come on, we gotta get him out of here. Come on, son. Touch me! All right. We just, we just want to help. Get away! Get away from me! Stab. Get away from me. Easy now. Oh, God. Oh, God. Stay calm. Come with me. Don't, don't touch me. Drake. Marlowe's waiting. No, no, no, no, no. It will all be over soon. Türkiye'de kötü Sully? Sully's not here, Drake. You're on your own now. Sully. Trust us. Follow me. No, I won't go. Don't resist. You're with us. Just listen to me. You know what we want. Don't let, don't let, don't let. I won't let them hurt you. Where is it? gave them to us. I don't know. I don't know. I don't know. Good. I don't know. I don't know. Please. Ah, I don't know. Oh. Welcome back. I don't recommend making a scene. You're not exactly here legally, remember? Greatness from small beginnings. <laughs> Beneath that cocky exterior, you're still the same scared, filthy little runaway, aren't you? Skip the mind games. You don't know me. In fact, I suspect I know you better than anyone, Mr. Drake. Of course, that's not your real name, is it? But we won't dwell on that. Mother commits suicide. Father surrenders son to the state at the age of five. Entrusted to the St. Francis Boys' Home. <laughs> it's also Dickensian. Oh. Don't worry. She's of no interest to us. Unless, of course, we need to apply a little pressure. What do you want from me? Well, as much as it pains me to admit it, I need your help. To find Victor Sullivan. Right. We already know he has the coordinates to find Iran. How do you know that? <laughs> you told us, Nathan. It seems your loyalty isn't as firm as you'd like to think it is. What about his? What? Wait, what are you trying to pull? <clears throat> Nothing. It's just that, well, We've had you in our clutches for quite some time now. And he hasn't exactly mounted a rescue. He didn't rescue you back in Cartagena either. He just saw something he could exploit. I know what you're trying to do. Trust me. Victor is only ever in it for Victor. It's a cold, hard fact. I discovered it 20 years ago. I'm surprised it's taken you this long to figure it out. You're wasting your time, lady. Fair enough. But ask yourself, when he scooped you off the streets of Columbia 20 years ago, did he <clears throat> save you from that life? Or did he just doom you to this one? Ah, we've located Sullivan on the other side of the city. I'm sorry, Nathan. It seems you've been removed from the equation. امسكوه امسكوه وقف ولا تخك وقف مخك كفو والله حاسب دير بالك يا دخل دير بالك في اللغة اللهجة اليمنية أو اللغة اللهجة اليمنية وين رايح هيدا؟ وين فايت يا زلمه؟ حول الشارع سلامة اليمنية حبيب قلبي انت حاسب من ولا حاسب حاسب من ولا وين ابوي؟ ايه راجل إيه اللي بيحصل؟ الياس يا اخي مشكلة الله مسكك ابي انت في كلمات اوكي حلوه يمنيه لكن اغلبها يعني معليش سوري مدري لبناني كامل يعني بنفس اللغه يعني العاميه يعني ما توقعت انهم يسوون كذا بس يلا ما عليه ما عليه نسلك شوف هذا يعني احنا في اليمن ايش دخل الشام في اليمن شرطة وقف عندك شرطة وقف ولك وقف احنا البوليس والله مشاكل حاسب حاسب ايش دخل حاسب يا ابوي ايه ليه ليه ايه امشي يا راجل والله مشاكل يا عيال اطلع برا اطلع برا اطلع برا برا هذه وين برا جايبين على الشام في اليابان وايد حتى غير مطابق يعني مع اللبس غير مطابق Oh, <laughs> Shit. Hey. <laughs> قوم يا بوي حاسب عندك مش عارف والله مش عارف معلش يعني احنا كنا في سوريا اوكي لكن الحين احنا في اليمن مو بسوريا يعني اوكي يا حبيبي انت ولا كلمة مطابقة وين اروح؟ وينك يا بطل؟ والله احلى بطاطا وطماطم في السوق شو عم تقول شو هالحكي هيك والله ما ببيع ما عندنا Excuse me. اوكي متجمعين حلو حلو حلو يعني في ها دهشة خفيفة لكن الباقي كله معلش آه، شامي يعني ما امه دخل في اليمن حاجة هذه كلها يعني ما ادري وش اللي يختلف بين واليمن يعني؟ لازم نشوف آه، ابحث عليها اه لازم يعني بعدين معه ما شاء الله آه، شكله آه، <laughs> يا عيال والله قاعد اضرب مثلث قسم بالله احاول اشوف لاني توقعت تكون نفس آه، الجزء الثاني أه ما يهم يعني تسمعون كلامهم ذولي ما يهم احترام الجميع لي لهم لكن عليك بس ال لا لا لا يا حبيبي اكس إيه؟ يوه نسيت والله معلش والله يا يعني عيال نسيت اضغط اكس بدل المثلث يبي لي تركيز يا عيال حتى الشرطة هذه ما ادري وين جايبينها ما عليه ما عليه عساكر يمنية عساكر استخداميين عظيمة في اليمن ما شاء الله اديله واحد يا ابويا والله انه قوي ترى طيب يا ابوي طقه اي آه. لا لا لا لا لا لا لا امزح امزح والله امزح والله امزح امزح امزح يا حبيبي اوي اديله واحد يا ابويا حبيبي شوف الوسخ اما عاد تستهبل والله اني جاهل احسبته بيطلع مسدس يا صباح الفلافل والحمص والبابا غنوج وش دخل ام الفلافل يا ابوي You should thank me, my friend. Uh, right. Thanks. No, really. The English lady bade me to get rid of you. But me, I'm a nice guy. I saved your life. Right now, I am the only friend you got. Uh-huh. Now you figure I owe you something. Is that it? Smart guy. I like that. You are way ahead of me. It is really a simple question. <clears throat> Aram of the Pillars. Ah, of course. Where is it? <sighs> I don't know, buddy. Bullshit. Look, even if I did know, my life wouldn't be worth very much once I told you, now would it? <clears throat> You insult me. <clears throat> You're a pirate. And a good businessman. <laughs> Give me some respect. <laughs> Let's try this again. Where is Aram, Nathan? Look, you can torture me all you want. Okay. But I can't tell you what I don't know. Maybe so. We'll see if your friend is more cooperative. What? Who? Your friend, Victor Sullivan. Mm. I don't want to do this. At his age, it may be too much for him. Wait, No, no, no. You have give me no choice. Perhaps your friend will be more grateful for his life. <coughs> wait. You leave Sully alone. Bye, Nathan. You don't touch him. <laughs> This is gonna be fun. حتى يا اخي جايب Don't الحمص want to tell us والفلافل what وين you احنا في اليمن صح؟ احنا 100% في اليمن مو في سوريا ولا دمشق ولا شيء. I'm talking. اوف وجهك يا ابوي. اديله واحد. اوه خذ المفك واديله. شيخ يا شيخ. اديله واحد يا ابوي. هم معاه خرب علي ظهري اديني واحد يا ابوي طيب ليش كم واحد ليه ليه يا ابوي ليه Ah! shit, where did you come from? Смотрите, вытаскиваем. Вэй-нибудь. Драгозоли, да. Драгозоли из а? اديله واحد ابويا اي يا ابوي And stay down. <laughs> Please. تكفى من جد. والله ما بيه يكروشني. في كنزة. اوكي بداية كنزة على طول. الله مشاكل يا يعني. عيال. اما Rum, استجابوا a cliche. اديله واحد لا لا لا لا نيثن نيثن نيثن خليك رجال خليك ذا و تعود ابليس تعود ابليس نيثن انا عاد يا جبت العيد آم. انا ما ادري جاء بق شويه فقلت ايش اللي قاعد يحصل يا صباح الفل والحمص لا مو فول فلافل جعنا يا <laughs> empty of course it's empty اسم جوعونه اوكي آم خلينا نطلع يا باشا الو يا كنزة طلعت ليش على طول جنب بعض والله العظيم اني بطل There's nothing. Yep. مع المزيكا يا بويا يعني مرة خرافية. حبيبي إيه؟ لا لا لا لا لا لا, لا والله امزح والله امزح امزح امزح. معليش انا غبي معليش انا غبي. لي زيادة يا بوي. اعطيه واحد يا بوي. Okay, اها اوكي دعي واحد كفو الظاهر انت صح؟ ايوه يبينا سباحة يبينا موية شو باردة الموية؟ بسم الله عليك I see عطى واحد يا ابوي مشكلة ما معي سلاح تكفى لا تجيب في نفسك تعيد وداع تكفى I heard there's a storm coming. Yeah, Ramsey says he has something big cooking. Who is that British woman, anyway? If she pays, who cares? الحمد لله اعتذر منكم يا عيال امشي امشي تعال تعال تعال قرب قرب حبيبي انزل انزل نم لك شوية تنام Too down. ما في احد وراي ولا شيء هل يخاف منه oh, اما عاد أم عاد أقعد أدور الليزر وخر هو فقلت يمكن في الجهه الثانيه طلع فوقي بالتمام ما في ما في مشكله ما في اي مشكله يا عيال نعيد نعيد ما عنده مشكله عادي أهم شيء الفلوس يا باشا. yeah. Two down. Shit, let me go. Okay, okay, When Zmeny name Dean. man. مازوكي عيال هم عاد كفو عطنا واحد عطنا واحد هم عاد لا لا لا دقيقة دقيقة ثانية اللي اطقه اوكي حلو مات توقعت انه يعني بيطول لا لا لا لا لا لا لا, لا غلط غلط اوكي اوكي الحين بس نشوف نركز لازم نركز يا ابو داحم عشان يعني يكون تنويه بوم على خشته على خشته على خشته وعلى خشته عيال يا عيال اصبروا شوي سوي ذا سوي كفر يا دريك حرام عليك يا نيثن